Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga omad tilayman. Albatta, mana 25-o'yinimiz ketyapti. O'yinimizda 185 yana saplovli biletimiz qolibdi. Hozir bilet o'yinga qatnashsangizlar bo'ladi. Xudo xaligimiz hozir abidgacha tugab ketsa, kechga finalimiz bo'ladi. Общий bilet o'yinimizda 499 danadan iborat. Prizga kelsak, priz 62 dana, glavni prizi 100 ming rubl. kim o'tib albatta 100 ming rublni promo efirda xudo xohlasa tashlab beramiz. Undan boshqa yana yigirma mingdan bor, 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlar opisiyadan kirsangizlar barcha ma'lumotni olasizlar Albatta kartaga xurshid deb chiqadi. 500 rubl bilet narxi. Barchaga omad yor bo'lsin. Katta rahmat bitta qo'llab-quvvatlab laykni bosingizlar. Bexabar do'stlar xabardor bo'lsin. шерои аллоҳ ҳама дона бурдбори зиёд мехоҳам ина бозӣ 25 ва 185 дона билеташ мондааст нархи билеташ 500 рубли ҳозир метавонед бозиба шурӯъ карда бахт хари турусанч шахсиятое ки намедонад бозиба чо ҳаят главн при 100 000 рубл бо 20 000 8 000 7 000 6 000 як қиёмат камертои пули обши приз 62 дона билет обши 499 дона буд ҳама каса лайкҳое мезанем якта якта билет хариду корда бахт худ сучанд ҳама каса лайкҳое мезанем